Hang him from the yard. अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे ये फंस गया एम खत्म bye bye tata goodbye गया